Biihöhön jaŋaavaikakkaan амаски амим иингэһии хөһөннөлбон нымгаакаарбы нонон хөһөн жеҥов он желинун хээҥаан хаакырдьы уардьуготлиидэ саатын мукон бираду бисол желинун хээҥаан хээҥаан хылы ырдуумайылча нонон talla hengän häkenen ruptumi bisa kong no mommi hui kukon bina ikunda anti da boya okki jeura bisa nongan man ul danda ruptu bisa ardu mai jasa du mai on onni kanna jeli haker hakir juga gaccangawun jeli hakenin hagdi kokon bisa bagdama ul ya, tar tarbaya hulin Yo ligo voltadio kilbisal. En an mo kili untara da bisal. Tar hen an yo <clears throat> galakte nahenan. Virali ayan dina, ayan jina jeliwa arsaran. Dorowa jeli gunan. Dorowa hengan gunan jeli. Kala hinnun hen najum. mit angaat kunnen. Haker die wordt jugot kot. Hinni haken di daaya, bagda makakun hug di do, uldas taaya, tarit hinna boye hugulin jaukkil, aya okkil. Minna okki okkil jawra ikunda. Hakim da rup, jo ulda da rup. taretin nun hakin ji juottai nikasau. Jeli jeli hookasildan hookanan hookanan hengan nuon man kaanjaarikin. Onka buujan bihindu hakin mi. Hinni hakin dika rupju kongnomo mi huiku konvina hengan himulaldan. jeli gorovo himu lakanam gunan oblan ildan gunan kalati hengan hakar diwar jugat kot bi hindu bukta hakin mi bi hinni wa hakin maskakta hengan urunan hengan du buran jeli mani hakin mi bagda makakun ma hukdi wa hakin mi mani buran buran da he ngan mani buran kong da mo hoi ko kon hakin mi ara lagunan he ngan hello duk bayal jau kil mina o jangatin hakin tiki bore hakin hakim ayawadan da ulda wobda jab jangatin hinaka hika uldas aya mama ulda was jab jangatin bayal hakin masta umil jawra ulda vast jag jangatin. Ulda sinni ajam mamma. Man det där hög det la sabe hinde. Unni kara da Tarit ei dalan henga sanma. Jokil bajeltavar. Haken tekin, hakenin alapti mamma bagdama kakon. Jeli haken man okil jura. Jeli Man man talka juu kil ulderikta vaan. Tarellen nimnaakaan.